Dar ymlaen, mae'n ddydd Gwener. Sym si beth a diet ar y penwthnos, oes e? Hmm? Ti'n gwybod sawl calories mewn peint? Yn ei ffafr y ti? Beth? Dim. Na, gwed mwy. Sa eisiau bod y cwpl na. Yn y dafad ddim yn siarad y gilydd. Iawn. Wel, ysdi rhywbeth ti'n hoffi? Dim ond rhywun sy'n edrych ar ôl i hun. Iawn, siarada i. Wi'n hoffi'r ffordd i ti'n gweud bod y top na ddim yn ffito agor. Y gwirionedd yw Wyt ti ddim yn ffit o'r top, ynddo fe? Pryd nes ti roi lan? Hmm? Pryd nes ti stop o trio? O'n i wrth y bar gyda fach yn edrych yna ti. A'r golwg drienus na. A meddyliais i, sa'n cofio pryd o'n i'n ffasio di. tân. Bach o sbri. Mae angen i chi ferched fwynhau jôc.